地元坂東市のよさこいチームまさかのまさかのよさこい響きの皆さんです振っていただく曲はチームオリジナル曲「くめらぎ」さあ女の子の話さんもいますよ皆さん応援よろしくお願いします しくお願いしますさあ旗振り演舞距離を飾っていただいておりますはいありがとうございますさあここからは旗畑さん総旗振り演舞になってまいりますさあステージに上がれる方ぜひ上がっていただいてそしてステージの前のスペースを使っても振っていただいて結構です小さな旗の子たちはね前に行っていただこうかなそして旗振り演舞エントリー けれどもぜひ降らしてほしいと言って振ってくれています今キリキリ前の果たしなんです拍手拍手さあそしてですね今日チームイ舞はないけれど龍ヶ崎の辰つこい舞祭りから旗で応援に駆けつけてたエンジェルビートみんなで振ってくれていますさあみんな入ってくださいステージの前も空いているし横も空いているのでぜひぜひ 巡っていきましょう前行け前行けちっちゃい子たち前行け前行けさあ振っていただいている曲は、えー、祭りのね総踊り曲です舞祭り2003青木が尊しという曲です皆さんに感謝を込めてこの曲で振っていただきましょう こちらの音響ステージ前も空いてるよさあ踊り子たちもちょっと横の方で踊りながら応援するか踊れる子たちはその場でいいから踊って応援しようぜさあ広い方へもっと広がってきていいよ

You さあ会場の皆さん、あの元気いっぱいね旗を振ってくれた旗歳の皆さんに盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございます。素晴らしい旗演舞をいただきました。皆さん本当にありがとうございます。拍手拍手。 すごい